Bueno, ba, ikusi eta igeldori galdeketa ingo zaiola, eh? zer nahi duen erabakeat hartzeko, ba, etorri gara bozkatzea, dena euki harko aukera hori hortan parte hartzeko eta ba, nire parte hartzea etorri naiz. Hain nik uste amasi urtetik orako jendea ja zentzua bakala eduki harko lukela bere erakeak hartzeko eta printzipio zeintza iruditza zaita egin bete aurretik ba, amasi ja eukitzeko aukera ozkatzeko eta gure izareai kontuan hartzeko. Espero ez ongera gero errespetatuko ala hitz hori, eta hartza ertatzen da, ez? Eh? Azken aldien herrian aldeko zea movimentua azin da, eta indartu ingea. Gudak nortasun horrentzako eta ba, nortasun hori galdu ez azken finean en, herri handi bat etikan ezin kudeatu herri txiki bat. Herri txiki batek barren behar du, eta errikuentzako... Azkenean gudak daude dauden falta dana herrin, eh, donostikoak zenean ikustea ba, espaloiak ez dazkau, kartera ez da, ez da ondo. Ekizka bat, eh, posi gaude, ba, berroita marretik gora bali mantor da, ba, bueno, hortikan gora, ba, eta posi gaude, gara, gara, deno. Eh, eta gero, ba, ba guk espero dut, ba, ez, gehiengo nahamen bat eh, azaltzea, eta baiezko izatea, gaina, emaitza baita ere. Naiz eta, bueno, komplikatu guten gauzak azkeneko egunetan, eh, jaunak eta bat, eta bo, bilduak eta beti sortzen dira, bat ez ere adineko jendean atzean, eta hori, da ikustet, bai, izango gara. Enbalekutan, donostin ere, ba, badakite geldu horria eta funtzionamentu horri bezala beti danik herri bezala funtzionatu dugu hemen. Ez, jendeak baiezko ematen badu, ba, normalean baiezkoa behar ditzaketza digu, gobetsuta daude, beste baditza guztiak betetik ditu. Bozkatzea etorren naiz ni e, gaurko herri kontsulta, ze iritzait e, nagusiki garrantzitsuna bat eroi borondatea jakiteko herriana, eta gero ja baiezkoa o ezezkoa ba, horri ikusikoa ez, baina behintzat importantena ba, herriak, herrian nahotxa o herrian hitza ezagutzera matea, edo. Ikusten duzuten bezala, nahiko ondo, e, eh, iruro gehieta piko bozka dara mazkigu ja gaur goizean, e, nahiko goiz izanik, kopuru polita da, parte hartze desente handia eta postaz egun ehun bozka ere jaso dira. Bueno, eh, ikusten duzuten bezala galdera bakarra da, baina bi izkuntzatan, Igeldo udalerria izatea nahi duzu, bai edo ez, eta kireski Igeldo zea municipio, si, no. Bai, jendearen honek badauka, badauka, badauka eragin bat, badauka garrantzi bat, bai ezko edo ez ezko, baina ikusi da prozesuan parte hartu dutela, e, partaidetza prozesu osoan, mai ingurutan, bileratan, eta egon jende franko, eta e, bai, jendeak hartzen du, serio, ikusi dugu, importantea delako beraien etorkizunaren zatu gaur eh, goiz goizetik e, hautez ireki aurretikan etorria Donostiako udaletik lau ordezkari eta nolabait gaur e, beteko dugun lana e, izango da batetik ikustea ea erabilera zuzena egiten den Donostiako udalak lagatutako erroldaren erabilera zuzena egiten den eta beste alde batetik ere kontsulta edo prozesua bera azken finean e, gaur gaurkoz e, Donostiako udalerriko herritarra dira eta udaletxe bezala ba, bete beharra daukagu e, ikuskatzeko edo berariaz e, begirale lanak egiteko ea prozesu honetan ba, e, dagozkien eskubide eta berne guztia betetzen direne. Nik entzun ikuten e, komentarioa dena dira aldekoak bueno, gehienak aldekoak, hombre, jendea bat dago duta dituena, eta erra ez dut esaten ez garbi, ez, ba, ikuste, bai, ba, dudak, hau nola aterako da, bestean nola ingo dugu, baina, gehiengoak alde hona besterik ez ikusten. Bilera desiente egon dira, nero beste bi mai inguru orokorrak, nola baita, hemen dauden negozio, jendeak baita ere parte hartu du, aparteko bilera batzutan, Nun, ez da erabaki garria. Hau ba da, konsulta bat bakarrik. Baina nik uste dut aldeko informeak izan da ekonomikoak, e, jendeak esaten badu gehiengoak bai ezkoa, uste dut, ez la pegari jarriko. Eta hemendik hilabete batzutara, soposatzen dut, izango berela.